Presented by Open Music. जन बहारू सतैले तो हो हमरा के तर तो पैले हो जन बहारू तो तैले हमरा के तर पैले जुदाई के सपना जब दुनिया में हम कुछ के रहब गोरी दुनिया से हटके देख न फेरू कबहू पलट कमी कुछ रहे हमरा प्यार में जाइब काले कपन में लिपटके बाटे आखिरी मुलाकात फिर हो नहीं बात प्यार के दरिया में बहना जब दुनिया में हम कुछ के से हमारा पर नौतन को बीस बस हाँ बुझा के भइल है ससबा राइटर सोनू कहे सब सही देव सुनील के टूटल सब आसबा जन जोई बुत भूल अब मारी नहीं सूल রবি রঞ্জন জয়সে ঢবনা জব দুনিয়া মে হম রবনা পুছো কেহু সে কহবনা জব দুনিয়া মে হম রবনা পুছো কহবনা জান বাহারু তো हमरा के तर पहले ई जुदाई के सपना जब दुनिया में डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वॉज प्रेजेंटेड बाय अपन न्यूज बदल गए जाके दोसा रखे ऊपर फिसल गईलू जाके दोसा रखे ऊपर फिसल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू जाके दोसा फिसल गईलू जाके दोसा राके ऊपर फिसल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू पवानी उनका उनका है सहसुबा जिंदा बानी भोले देहिया भोल जिंदा ला पक दोसा रख तू तो मचल गइलू पक दोसा रख तू तो मचल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू बदल गईलू देव सुनील रवि रंजन के दिहलो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 போய் கூட்டேட்டு போ একটু পর অসুতাই দিহালু মত के बेट पर बोला के क्रास अब मिहिले ओई बुटेट पर मिलले ओई पर जीता चल हमर बोरे तहरा गेट पर बोला के तेरा अब मिले ओई पर डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक तू इते मोरे वाला जान बिना हमारा बिना हमारा के बन रहा सुई देती मरे वाला रही रही हमारा के बहुत बुझाला सुई देती मरे वाला जान बिना हमारा के अपन रहा सुई देती मरे वाला रही रही हमारा के बहुत बुझाला तू दे दी मरे वाला जान बिना हमारा से अब ना देबो सुनील कहे वाला सुई दे दी मरे वाला सोनू बिना सुहूरत के अब ना सुई दे दी मरे वाला जान बिना हमारा से अब ना सुई दे दी मरे वाला जान बिना हमारा के अब न रहा सुई देती मरे वाला रही रही हमारा के बहुत बुझाला सुई देती मरे वाला जान बिना हमारा के अब न रहा सुई देती मरे वाला डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा